इरशाद शान तेरी है खुदा हर घर से तेरे कसा है ढूंढा जहाँ जहाँ सऊदी अरबिया 40 डिग्री टेम्परेचर में तो मैं घूम घूम के वीडियो बना रहा हूँ इसमें सब्जी लगती है सब्जी वजह से सारी सब्जियाँ सूख इसमें भी सब्जी है मिर्ची है बैगन गोभी को तूने दम दिया मूसा को दी आशा यूनुस को शिक में होत में रखा था जिंदा जा यूनुस को शिक में होत में रखा था जिंदा जा बहुत गर्मी है शान तेरी है खुदा हम दो सना खुदा की है बहुत वीडियो बना लिए बाबू बहुत बना लिए हम दो सना खुदा तोजिया हमा एकदम आ हा हा ये है स्विमिंग पूल इधर रियादत से कम कहा तेरे करम का साया है ढूंढा जहां जहां है शान तेरी है खुदा इधर से Uh, <laughs> फोटो अच्छा आ रहा है यार हम्म, हम्म? हम्म। देख इतना आइटम आज है अफतारी में ये पकौड़ी है दो किस्म की पकौड़ी है ये धनिया की चटनी ये खजूर है इसके नीचे शोरबा है ये समोसा पापड़ ये चिकन है और भात है पानी रूअफ़ा वाला शरबत ये जूस का कहते हैं संतरा अनन्नास अंगूर का जूस पानी इतना आइटम है देख ले ये हो शोरबा गेहूँ और कान का दाल उल मिलाई पता नहीं प्याज गोश वोश मिलाई सब पकावत हैं का बहुत देर तक तो ये शोरबा बने तो देख ले कितना मज़ा है ना सऊदीया में बहुत मज़ा है ऐसा से मैं खा आपको तो बार न रहे मुड़े में सब छिला रहा और नक्सेरे लाओ नली बड़ी साफ है काटे हैं ना इसको मशीन से काट के नहीं से बकरा हुए के बना पहिया ये को देख कर नाम आइटम पड़ा है सेवैया में ये पलटवा कितना सुंदर है वैसे हम्म। एकदम हम मन कर ले वहीं बैठ जाए से आ जा अब कि तू बैठा अब हम मन कर लिए एक बार में हम्म माँ तो कई बढ़िया खिया है और पीछे जब बैठ बैठे ना आई आई अब सही बैठे आई और नहीं बैठे हाँ तो अंगुरिया ना छुआ खाते नहीं तनी तो तनी उठाओ मुंह में डालो फूल खा रहा तनी तनी चीखा कर हम्म। हाँ, हाँ। दबाओ आज अमन का ईद हो महाराज बाबू इसी आने हैं का नहीं खाई हैं हम्म नहीं खाई है नून नहीं छोड़े कहा था नून परा समैया कहा था खट्टा हुई है हम्म रही है माँ करिक्का